asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaamo walaalahayga qaaliga meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waxaa idin salaamaysa walaashiin farxiyo nuur kusoo dhawaada janaalkeena farxiyo kulkiin hay asxaab maanta farxiyo maxay idiin wadaa hadduu ilaahay idmo waxaan samaysanaynaa shushumow insha allah shushumow aada iyo aada u fudud waxyara idin tusaayaa xiranka sameen rabaa hadduu ilaahay idmo waa wixii isma jirto yaa maanta oo xiiisa maasha allah asxaabe insha allah waxaan samaysanaynaa shishumo soo dhadhawaada kusoo dhawaada janalkeena janalkiina janalku waa janalkiina kusoo dhawaada gacmo furan qalbi saafiya asxaabteeda qaaliga walaalayga qaaliga meel kastoo aad joogteen waa idiin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta muslimka ilaaha idiin xafido ilaaha idiin nabad yeelo inta waxaa igu jiro laba bakeeri oo bur ah laba bakeeri oo bur ee bakeerigana kusoo cabira ujeediina umaleyna waxaan kusoo darayaa wax yar saliid eh mafahanteen saliidaan kusoo darayaa intaasaan ku qasi saliidda insha allah waxyaar yar fari iyo sul oo cusbe waa ujeediina umaleyna fari sul cusbe because wax inuu dhadhan leeyaa rabaa maaha eh. ilaan sokoraa korka looga darayaa eh marka saas waa asxaabeeye insha allah soo dhadhawaada soo dhadhawaada indhihiina iyo amaahiya yaan waxa iska eisi e waa aada iyo aada u fudud waaye insha allah xarjana idinkanina ka faa doonteen haddana waxaan kusoo daraya biyo waxyar biyo kusoo daraya insha allah qiyaastaada ku darso biyaha lagama rabo jilaac ilaan adeega laga rabaayo biyaha iska badinin insha allah halkan asxaabey baaquli waa iska soo badalaayay galaaska samicnaa bakeerigaasa biyaa ku shubtay bakeeriga nadiif u ahay burle kusoo cabirma marka bakeerigaasa biyaa kusoo gedistay kaale ahaada kaamirada waa idinka jaray saana usoo xashay oo ujeediina umaleynaa waaye oo jeediin suuq adag yahay jireec lagama rabo adeegaa laga rabaa hal mara wada fidinaya insha allah halkana walaalahayga soo dhameeye fiican isku dhexgeli burka suu kugu soo baxo qurux waan fidinaynaa insha allah waan fidinaynaa warkaa saasaa usoo xesho ujeediin sayran xoogaa u riixooyaa markan uu adag yahay faandeen insha allah hadda waa fidinaynaa markaa fidiyo kadib baan isla arkaynaa asxaabee insha allah fadlan haddaa ku cusubtahay janaalka subscribe saar soo dhawo gambareerka furo sii kugu soo dhac video walba cusub aan soo gelsho laag laagsaar commenti qurux badan hoose nooga soo qor asxaabta hore noola joogtana commentigii laagta naga soo dhisaan insha allah hadaa video ka heshidna asxaabtaada lasii sheergarey waa kaasaa walaalahayga dhammaantiin waa idin jeclahay soo dhadhawaada insha allah haddana waa fidsanaynaa islasaaga hadda waxaan soo qaatay burqurigii waxaan kusoo shubtay bur insha allah waan fidsanaynaa hadda waa kana hal maraa wada fidinaya ma fahanteen asxaabe isku soo noqosho male wax yariis le sameyn rabaa ah, oo idiin sheega moono ya isku soo noqosho hee malahan shalan ma ku sameyn rabi waxaa ku sameyn rabaa qaando heesaha waakana waa soo fidiye maasha allah ujeediin waa soo ekeysiya sagaran ujeediin umaleyna hadda waa jarjarayaa waxaan ku jarjaraayo waa mindi yar mindi weyn waxay istaa ku jaran kartaa dhib ma warkaas waa soo jarjaray walaalahayga kanaan ka bilaabaya insha allah qaandadaa ku sameynayana waa tanaa qaandadan waayo shanla kuma samey because shanlada inaa xoogaa ina jermis leedaha laga haddii cusubtaa xitaa ani ma jecliba shanlada fahanteed marka saas waa qaandadana hadda ku sameynaya insha allah waa idin tusaysaan uu sameynaayo saasoo u dhex dhigay qaandada ya saasaa dhehe ma ujeediina maleynaa waa kan asxaabi saan aqaan dad kusoo dhahay jeediisa maleynana sharaxaadiisa waa ujeediina maleynaa maasha allah aan dad intaa dhiganaya kadib seen leeyahay saas iskugu soo dhejinaa insha allah kan bilaaw baraka waa ma fahanteen xabadka ugu horeeya waaye afka ujeediina maleynaa waa kaasa saas iskugu dhejinaysa wax dhib badan maahan waa kaasa kadib saxanaan saar saarana insha allah asxaawaatina haddana halkalaan jarayaa insha allah jaritaanka haddaa rabta yaryar ka dhiga haddaa rabta waaweyn ka dhiga saa jecesha uu jaro arkeysiina malinaa qaandada saa uga habeenooyo awal bashamada saasaan ku dhihi intana waxaa waa qaandada leh soo qaadee fargeeto xitaa ku dhahan kartaa wax kalus maaha waa kaasaa saasaa leedahay midihina umaleynaa waa kaasa andana mid kalaa sameynaa idin tusaaya inshaa allah ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ asxaabee fudeed فضيت fudeed fudeed fudeed easy waaye daab saasaa leedahay gacantaas kugu laabaye kadib saasaa dheheysaa ilaa gudaaskii soo dhejine waa kaasa laakiin hadda intaa ka jaray oo ujeediin aan inaan jabkaas gadaal waan ka jaray kanaan saxaabeeye insha allah saana kusoo wada dhammaynaya ujeediin saa ka dhigaya asxaa waa kana saana usoo diyaariyo ujeediina umaleynaa asaga dhan waa kaasa maasha allah dhammaantiis saasaan usoo wada daariya qaar dheerdheeraan ka dhiga qaarna gaagaabaan ka dhiga ma fahanteen waa kaasa qaandada le ku habeeye waa arkiysaan saa u habeynaa insha allah hadda waa dubanaynaa sila socda wanaagsan inta waxaa noo saaran saliideeni karaada saliidaa kusoo shuba hadda waxaa sugaynaa intay soo kulaanayso markay soo kulaato kadib aan kusoo ridayaa isla socod wanaagsan asxaabteeda qaaliga bismillah asxaabaya waa soo kulaatay bismillahi raxmaan raxiim saliidda karkar saa-id lagama rabo maadila dhexdhexaad waan ku dubaa insha allah sugayna inta waxyar noo soo gaduudanayso markay noo soo gaduuto kadib insha allah waa ku dhibixinayna isla socod wanaagsan asxaabee asxaab waa kana waan ka bixinayaa hadda insha allah markaasa gaduud zaa-id haddaa rabto waa ka dhigan kartaa laakiin hadda gaduud zaa-id ma ka dhigaayay saana ugu bixina insha allah laakiin masaajid ka kusoo baxeen markaa ku karinaysid ama aad ku habeynaysid sukarta haddana qaybtii kala kusoo rididay walaalahayga caawakana hadda gabadii noo soo noqda haddana insha allah saana kusoo dhameynayaa markaa soo dhameeyo oo safartan ku habeynaya idin tusaaya safartan waa idin tusaa insha allah isla socda wanaagsan asxaab inta bakerigan oo biyo bakerigan sokora hadda kusoo shubay waxaa sugaynaa inta soo kulaanaysa sokor karis uba aqoon malahan markay intay soo noqotana waa idin tusaaya hadda idinka jaraa insha allah videoga igu sii dheeraanayo bakerigaasoo sokora iyo bakerigaasoo biyo bakeriga shaaxa waaye waa kaasa intay soo karkaraysa sugeena markay soo karkarto isku soo dhidhiinta kadib aan ku dhex shubaa insha allah isla socod wanaagsan hadda waa kusoo shubayaa sokorta micnaha inta waqtiga ka rabna way noqotay waxaan ka rabna xoogaa adeeg inay noqoto circirinaaya inaan videoga idinku dheeraada diidaya hadda saxna kusoo gedinaayo insha allah waa idin tusaaya isla socod wanaagsan waa kaasa walaalahayga shushumowgeena insha allah shumow aada u macaan waaye soo tijaabiya idinkana intay taqaana waa taqaana inta aqoonaa ka faa insha allah inta taqaana la ilaahay uu siyaadiyo waa kaasa walaalahayga qaaliga ah janalka haddaa ku cusubtahay subscribe saara laag saar comment qurux badan hoos nooga soo qor sii shaargaray asxaabtaada la wadaag haddaa videoga ka heshid waa kaasa walaalahayga qaaliga dhammaantiin soo dhawaada dhammaantiin waa idin jeclaa oo ku mahadsantiin dhiirigelintiina saa mar walba yila socotiin aada iyo aada idinka mahad celinayaa waa kaasa insha allahu tacaala intaa idinka soo gelin doona video cusub ama video video lamid ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu by by